қазір қазір қазір қазір өзі оқып береді жұмаш әбілқайыр жұмаш әбілқайыр больницаға түсті жатыр состояние реанимацияда жатыр аха садықов ерлан как состояние тұра тұрыңыз тұра айтады қазір на очереди оқып жатыр садықов ерлан зчмт как состояние состояние средней тяжести так айтбаев қанат ушиб ранылба средней части болатов ерлан қазір диагнозын қазір қояды так э, тайшыбеков ержан ержан ержан сотрясение головного мозга ушиб области ключицы так султанбек ұлы жандарбек жандарбек зачем это перелом левоговенностный сустав жандарбек жандарбек видео түсіріп жатсыңызшы жай жай жай жігіттер жай жай дауысын шығарыңызшы дауысыңыз кішкене қатырақ сенбеков байбек травмпункттен сіздер жақсымыз жаңағы түсірші маскаңызды шешіп сөйлейсіз бе естілмей жатыр маскаңызды шешсеңізші рахмет бәрі маска өмірзақов нұрлан сексен екінші жылғы открытый перелом основной фаланги травмпункттен кетіп қалды тұрсын алмас иә вообще қазір қазір айтады кеш кеш кеш бақытжан асыл осында тұрсов алмас осында қалай партияңызға белгісіз так омарбек елдос ушиб ушиб омарбек елдос сексен үшінші ушиб садина грудной клетки травмпункттен кетіп қалды ага. так айпаркулов сейітбек осында жатыр осында жатыр әлі диагнозы қазір шығарады аширов болат сексен жетінші жылғы мчс әлі диагноз шығарған жоқ соны айтсаңызшы қазір енді енді осыны айтып отырсыз үлгермей жатырмық қой тойшыбеков ержан вывих акромиальный конец средней части травматологияда жатыр ошақбаев біржан айтып қойды ушиб грудной клетки травпункттан кетті адилов жамбыл травпункттен кетті ушиб нұрбеков наурыз әлі диагноз жоқ базарбеков мақсат тоқсан екінші жылғы базарбаев мақсат ахмет рүстем ушиб грудной клетки үйіне кетті жетпіс екі болатов медет ол табылған зчмт тоқсан екі больницада жатыр бегімбетов мерей уши грудной клетки. Травмуктан кетті. Мухаммед Султан жатыр больницада. Айтбаев Қанат. Айтбаев Қанат. 87